Baik, pada video yang lalu kita telah pun melihat huruf-huruf yang keluar daripada pang, daripada dalam rongga mulut kita. Ha, kali ini kita akan melihat huruf-huruf yang keluar daripada rongga tekak kita. Ha, huruf-huruf yang keluar daripada rongga tekak kita ni ada enam huruf kesemuanya. Kita perlu bahagikan tekak ini kepada tiga bahagian. Iaitu yang pertama adalah aqsa al-halq aksal halq ni maknanya yang paling pangkal sekali, yang paling dalam sekali. Ha, tekak ni kalau panjang gini, ambil yang paling dalam sekali. Kedua kita ada wastul halq ataupun di tengah-tengah tekak. Ah bahagian kedua, center part, tengah eh. Dan yang ketiga adalah hujung, adnal halq yang paling atas sekali. Ah yang nak dekat sampai ke rongga mulut kita. Baik, itu pecahan-pecahan dia. Bahagian pertama daripada tekak kita adalah pangkal tekak di bawah keluar daripada situ huruf dua huruf hamzah dan juga huruf ha ha kita ada dua type huruf ha eh ini ha yang base sikit so hamzah dan juga huruf ha kedua-duanya di sini nanti kita lihat contohnya kedua di tengah-tengah tekak kita ada dua huruf juga huruf ha dan juga huruf ain ha di tengah eh ha dan juga huruf Ain. Okey. Di atas Adnal Halq, paling hujung dekat dengan rongga mulut kita, dua huruf juga iaitu huruf Ghain dan juga huruf Kha. Ha, kalau dalam kaedah bahasa Arab, keenam-enam huruf ini kita boleh combinekan untuk mudahkan hafalan kita. Ha, kalau di sekolah dulu, dulu saya bagi tahu Ustaz Effendi kan, ha, dia semasa di sekolah, dia suka ajarkan kita bait syair ini ataupun compilation daripada huruf ini dengan nyanyian. Ha, bunyi dia begini. Akhi haka ilman khazahu ghairu khasir ghairu khasir. Ha, lagu apa tu? Sama macam aci aci buka pintu. Ha, itulah lagu dia. Dan dia ajarkan kepada anak-anak supaya mudah untuk kita hafal. Ataupun kalau itu panjang sangat, kita boleh ambil yang pendek. Arhin kha'ahu. Ha, itulah huruf-huruf enam huruf-huruf yang kita sebut sebagai huruf halk: Hamzah, Ha, Ain, Ha, Kha dan juga Ghin. Sekarang kita akan melihat contoh-contohnya. Kita pergi pada yang pertama sekali, iaitu paling pangkal, paling bawah. Contoh bagi huruf Hamzah. Kita ambil contoh yang mudah, contohnya dalam surah Al-Kafirun. La, A'budu. La A. A'budu. Perkataan A, huruf sebutan A berada di sini. A. A'budu. Okey, lagi sekali. La A'bud. A. Okey, itu yang pertama. Kedua, huruf h, h yang base. h yang berpusing, simpul. Okey. H Sebagai contoh, kita sebut dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim ih ha ihdina okay, kita jangan terlampau exaggerate sehingga kita baca ihdina tak perlu sedikit asalkan bunyi dia bass ihdina ihdina cukup bahagian kedua iaitu di tengah-tengah tekak ada dua huruf huruf ain dan juga huruf ha kita ambil contoh huruf ain dalam surah an-naba kita lihat ayat Pertama, amma. Amma yatasa'alun. Amma. Tadi kita sebut hamzah. A. A'bud. Ini amma di tengah-tengah. Amma. Bunyi dia lain sedikit. Amma. Okey. Itu yang pertama. Ain. Kedua, kita ada huruf ha. Ha, ha ni orang Melayu panggil ha pedas. Macam kita sebut ha pedas. Okay, kita sebut hak itu. Contoh kita sebut fasabbih biha. Ha. Fasabbih bihamdi. Bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi. Okay, hak. Okay, itu bahagian yang kedua di tengah-tengah tekak. Bahagian ketiga iaitu di hujung tekak kita, paling atas sekali yang dekat dengan rongga mulut kita. Daripada situ keluar dua huruf iaitu huruf Ghain dan juga huruf Kha. Ha, seolah-olah bunyi dua-dua huruf ni seolah-olah kita ingin keluarkan kahak. Kha ataupun Ghain. Okey, macam mana kita bunyikan kedua-dua huruf ini? Contoh huruf Ghain dalam surah Al-Fatihah kita baca Ghairil ghairil ghairil maghdub maghdub ghairil maghdubi alaihim ghin gha kedua kita ada huruf kha sebagai contoh kita baca ayat khalidina fiha abada kha khalidina fiha abada huruf kha Ah, jadi kita ada dua huruf di sini ya. Huruf ghin, ghairil maghdubi alaihim dan juga huruf kha. Khalidina fiha abada. Ha, itulah kesemua enam-enam huruf yang merangkumi anggota tekak kita. Di bawah sekali, di tengah dan yang paling atas sekali daripada tekak kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain video.